我跟你们说什么？因此呢，我就给你干扰我，干扰我呢，因为什么？我要阻止他呢？如果在于他的对面给人家啊，他的孩子买了他打麻将啦、抽烟啦，啊，卡拉 OK 啦，什么都有。打开人问我，哇，吵得要命哦！你二手烟就要我们逼我们自己要要要闻着，啊，这要帮他闻了哈。 咁啊，然后呢，你看，系咪？宋智星也是抄过来，不是因为你们官员们都听到嗰种声音嘅，对不对？哇 g o o idea！因为为什么，我后来经过两年先发明嘅，没办法，因为我要阻止他。如果他嘅儿子将你卖了给他的儿子嘅孙，哇，根本我们继续继续忍受下去，不可能，我崩的吧？ 因为我一搬聊咗之后啦，可能对面也是倒霉起来遇到那种人啦，咁样我就说了 OK，咁啊然后呢，嗱呢天嘅声音很吵啦，我用什么方法呢？很简单，我不用招你那个绝招来了，因为他要打开门嘛，打开门呢，你要阻止嗰种啊噪音敲进来，阻止他的家人买到屋子。 我们继续继续忍受那种噪音，所以我告诉你，很简单，看着，那个就是地摊了，来，来，放好多粉了哈，对不对？嗯，他潮吗？不很关门吗？OK，很简单，真的很简单啊，这我已经过选了很久啊，干嘛？你出差都门口。 就不要想给他的，给他看到，然后你看见。嗯，瓜姐，很多擦点药油啊，也可以吗？对不对？臭死他，他药有什么？也不不省去，他就解决问题了，对不对？所以你说，为什么我们？ 好好住在一边，为什么你干的人家？就是你人，只有他自己做土皇帝，没有想到自己。你自己有咁多害人嘅东西，你没有想到自己，只系想到别人对你不好，对不对？所以我们很公平的，你看到别人怎么丑陋，就是你们嘅根子，对不对？所以我不用多说了，其实呢个方法真难管用。 如果我当初会用呢，我不会浪费很多时间。为什么他先关门了吗？他不关门的话， <laughs> 有什么后果？他的声音，我们关人们都吵到我们的生活的，你明白吗？你只有些香港的地方在门口睡觉的，现在地方越来越小的。人家打开门，你关门，你哪里在睡觉？所以用这个方法，very good。如果你敢干，嗯。 同阿你，嗰啲跟那个跟那个社会例子啊，黑黑的，就拍没关系。警察来都，你跟警察说，没办法了哈，很吵啊，哈，我要睡觉，我关了门都很吵，我要睡觉啊，解决问题咯。 <laughs> OK，拜拜。